الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Oza Muhammad Ghazali berserta keluarga dan keluarga besar Premium Gaming mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Taqaballahu minna wa minkum Mohon maaf lahir dan batin Kulu aminu antum bi khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh